Mae masnach deg yn deg i bobl a'r blaned. Mae'n golygu talu pris teg, fel bod gan ffermwyr a chynhyrchwyr mewn gwledydd incwm isel a chanolig, incwm cynaliadwy ar gyfer cynnal eu teuluoedd a chymunedau. Mae cymunedau'n wynebu tywydd eithafol a chynneuafau aflwyddiannus yn sgil yr argyfwng hinsawdd, er mae nhw sy'n cyfrannu leiaf at achosion newid hinsawdd mae Cymru'n falch i fod yn genedl masnach deg, gan gefnogi prosiectau masnach deg o amgylch y byd a thrwy gymuned llawr gwlad o grwpiau a siopiau masnach deg ar draws Cymru gallwn oll wneud gwahaniaeth trwy ystyried y pethau rydym yn ei prynu, o ddillad a siocled, i beli a masgiau wyneb, gall llawer mwy o bethau na dim ond coffi a bananas fod yn bethau masnach deg. Felly dewiswch eu temau masnach deg ac ymunwch â chymuned fyd eang lle gallwn gydweithio i greu gwell byd sy'n fwy teg i bawb.